ပြန်လွှမ်းညှက်တိုက်တယ်ပါဒီနည်းနည်းလေးပေါ့ဟုတ်နည်းကျူကျူပြီးတော့ဒီအဖက်တွေကိုတချို့တွေကဖေးလိုက်အမွေးပါအဲ့အော်အေးဟုတ်တယ်နော်ကျမွေးပါအော်သူကကျူကျူဟိုဟိုကပါလေ ငါတို့ဟိုပိတ်အဖြူလေးတွေထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလဲဟိုကြိုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာလေအနစ်အနစ်တွေပဲယူအာအနစ်တွေပဲယူဥမာစက်သားတွေပါရင်လည်းပေါင်းစားတဲ့အခါကြာလို့ရှင်လည်းသူ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါပဲယူရမှာပေါ့ပါဒီအဖက်တွေမပါဘူးနော်သူ့တမွေးတွေပိတ်နေနေထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကပိတ်နေထုတ်မှပိတ်ပိတ်ချင်းမှထည့်ချက်လိုက်ဒီ သူကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအမွေးကလေးတွေပယ်သွားအောင်လို့နည်းနည်းသူ့ရဲ့အညစ်အကြေးလေးတွေနည်းနည်းပယ်သွားအောင်ရေးရင်းနဲ့ဆေးပေးအောင်ဒီအခုညက်တိုက်ကိုသွားရှာတဲ့လူတွေကဟိုတက်တိုက်ခံတာပေါ့อืมသူတို့ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားတဲ့ဟာပေါ့နော်อืมသူတကယ်ချင်းတယောက်ဆိုတော့25ပိတ်တာပဲခံနိုင်တယ်ပေါ့သူဆိုရင်ပိတ်တာ90ဒီဒီစံပြုတ်နေပဲအဲ့သွားရှာတဲ့နေရာမှာအများကြီးထိထိပြီးတော့တောက် အဲပိတ်တာအချိန်90ကိုထမ်းပြီးတော့လာတကယ်တောင်းလုံးတောင်းစီအဲ့လိုတာတာကိုဟိုဟာစံပြုတ်ထဲမှာထဲအဲတောက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဟိုပြောပြောချင်တာကအားရှိပြီးတော့မှဟိုဟိုဟာပိတ်တာချိန်90လောက်ကိုဟိုတောင်းတက်တဲ့အခါတွေမှာထမ်းနိုင်တာပေါ့နော်ဆိုအဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီခန္ဓာအာကိုဟိုမှာကအာဟာရဖြစ်ပြီးတော့မှ तू ကခွန်အားတွေတိုးစေတဲ့တဘောပေါ့အခုဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အဲ့ဒါကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဆိုတော့လုံးဝတိုက်ခိုက်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့လူတွေတော့မှလုံးဝအဲ့လိုပျောက်ကိုခါကောင်းတာပေါ့လေနော်ကိုခါဒီနှလုံးသွေးကြောတွေပို့ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီအဓိကကတော့ဒီအဆုတ်လေနော်အဆုတ်လေးဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုတော့အဲ့လိုချက်ချင်းကိုပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်อืมอืม အဆုပ်တို့ပေါ့နော်ဒီအတူပိုးမွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပိုးမွားတွေကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြောမှဆိုတော့ဒီမှာတန်ကြီးစီပုံစံဘယ်လိုအဲ့လိုပုံစံလဲတော့အတုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကပြန်လောညက်ကိုပဲကြည်လေကျွန်တော်လူတွေတော့မှအမတ်တရက်အကြိုင်မရက်နိုင်တဲ့နော်ဒီလောက်ထိမြင့်တဲ့ဟိုရေခဲတောင်ပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတော့ကိုသွားနေတာလေသူ့ရဲ့ခွန်အား ရှိလို့ပဲလေနော်ဒါ